się zastanawiam Co to mi do życia Przynajmniej nikt nie krzyczy, że mam pić nie umycie Wkładam se palce do dupy Mam biura melisy, lisy, potrzeba pieluchy W tym mieście nikt nie zra, nie da patuchy Ostrałem wszystkie kapelki, no i czuję się z tym